алло қандай дейсіз азыр шартыңарға қарағыла садыраке апам айтып өзім тұрған оратам сіздер келе аласыздар ғой мейлі жақсы тұрыңыз сен тарынба қырда лор бүт жерге чектеу қойып жатпай Э, жақып қошнауыз өтіп кетті бол боз үйді тіккіле балдарға айт отын су даярдасын біз баратабыз и баса жайды қаза беріш керек сөйікті қармабайбыз врачтар ушинтип айтышты бол чурка апаң жақсы адам еле сөзмер болшы мектептің бүт жамааты жақсы көрсінші сен татыктуу апаның қызы сыймықтан апам менен көп убакыт өткөрө алган жокмун ал мени жалгызым деп көп айтчу эле а мен баары кудайдан болот жайы жаннатта болсун çok da ошондой ошондой эчнерсебиз ушундай болуп калды ошондой Элвира, мал союш керек акча барбы эч нерсе сойбой эле койгула чыгымдын кереги жок мыйзамды билесиз да ой кызым уксаң бул деген салт да азыр алыстан кишилер келет бүт айыл чогулу тамак бербесек болбойт мал сойбогула кишилерди ач кырбагыла карантин шарттарын сактайлы ой мындай кылган болбойт байке суранам бирөө жарымы ооруп бир нерсе болуп кетсе күнөөнү мойнума алгым келбейт Aklımda senin higin Ay lanım uçkana ipar buldum ay Bakın ay Ay çıkmayla donum ay sar buldum Ay kalım uçkana ipar buldum Ay anasındım Ay сар болдум. бакең ай түгөлү кала кетти Айтқа берген аманатым. чай иче албайсыңбы жок иче бергиле оқушы балдары азамат екен. апаңдын ооруганын укканыбызда эле мектептин бары көшіп келдік бияка окуучулар күнү түнү дебей жанында қарап тұрышты. апаң болсо музыканы аябай жақшы көрөр эле Сені болсо өзінің жолын жолдойт деп дайым айтар республикалық конкурсты жеңіп алғаныңды дайым айтып жүрчү эле қой мен барайын сән атқанда жас баладай сүйініп қошыналарға жүгіріп баарыбызды қонаққа шақырчу эле жарқылдап чыкчу менин жылдызым келет атат дечи жаш кетти аябай жаш эле коронавирус менен ооруганын билгенде сага айтуудан баш тартты баарыбызды эскертти сенің орып қалады деп қорқты ертерек айтпағаным үшін кешір ал қату ескерткен мақұл қызым қырқылығын қашан өткөрөбүз ертерек белгилейли азыркы абалды көрүп атпайсызбы эч нерсе өткөрбөйбүз мындай жоопкерчиликти мойнума алгым келбейт э кызым андай болбойт да ой элдер туура көрбөйт сен түшүнөсүңбү салтты бұзбаш керек жөн жерден пайда боло калган жок да маркумдун тынчтыгы үчүн куран окулуш керек элдин батасын алыш керек мен эртерээк шаарга кетішім керек шаарга ой апаңды жайына жаңыл узаттың го каякка шашасың қаным жоқ екенін біліп қантіп жашаймын байқұс жетімім жарқылдаған апаң бізді таштап кетпеді келіңіз байқұшым телефон шалып алып тезірек келе қал саған жақсы жаңылың бар деді қолым менен эле дароо эле жолго чыктым эжемди эч убакта бир сөзүн эки кылчу эмесмин келсем жаркылдап алган кошуналарын кесиптештерин баардыгын чакырып алыптыр өзү сүйүнүп сиңдим құттықтап қойбаймын эльвира жігіт тааптыр дейді анан мені мындай чакырып алып сеп даярдаган кыз келиндерди тапчы аларга даярдатайын элдин бары таң калгандай укмуштуудай сеп даярдап коеюн деп байкуш эжем ай білесің бе атаң өлгенде дағы абдан мүңкіреп шөгіп кеткен ал да жақсы ол болчу ыймағың саламат болсын мені қарачы білесің бе ішім өрттеніп жан дүнием жаншылып ызадан жүрегім шығып кетчү өкүнүчтүү күйөө баласын ушунча күтүп баары бир көрбөй кетти небере жытын жыттаган жок ушуга өкүнөм білесің қарасаң бір ай мұрын шернеден тартып алғам кешірші жаман қызыңды мен сенің үмітіңді ақтай алған жоқпын мен сен қиялданғандай адам бола алған жоқпын мен саған қалпайтын жоқпын дайым қалпайтын жүрөшкөнүбүздү дагы калпайткам эльвира эльвира міне кетіп жатасың қырқылғыш мен кетішім керек қашан келесің егер шашылыс болса мен деле жеткіріп қояйын жоқ жоқ өзім эле қашан келерімді білмеймін. қандайша ата енең үйін бош қалтырасың бұл болбайды қызым ата үйін ең қалтырған калтырган болбойт ата бабалар кечирбейт чын айтсам тажап кеттім ушул сөздөрдөн ата бабаларың кечирбейт анан элим эмне дейт анан каада салт дегендерден мындай жашоого жеңилирээк караса болбойбу эми өзүң жашооң өзүң билгендей кыл үйді қарап тұра аласыз ба әлбетте өз үйімде қараймын сізге чоң рахмат мейлі көріскенше игілік саған денсаулығын қара Привет. Как дела? Почему не берешь трубку? Сама понимаешь, проблемы там, тут, карантинные меры, еще тут коменданты. У меня мать умерла. мог бы позвонить и узнать, как я. Или жена с отпуска прилетела. Слушай, мы пока не можем встречаться. Она здесь, да, с детьми. И пока эпидемия не закончится, она будет с детьми в городе. Как же противно тебя слушать. Ты же обещал с ней развестись. Мы с тобой планировали пожениться. Я мать свою обманула, ты понимаешь это? Ты пойми, я не могу сейчас развестись. Ты знаешь, кто наш основной спонсор. Ее отец? Он меня в порошок сотрет. Весь мой бизнес отожмет. Ее бизнес. Какая разница? Ну вот твое истинное лицо. Тебя интересуют только деньги, бизнес, а мои чувства. Я устала притворяться. Слушай, тут коллектив соврал. Возьми, пожалуйста. Ладно. ауырып жатқанда даролеге келсем болдық бүйір жұмада қиналғады аябай қиналдым бақыш Маркумдун тірілту үшін құран оқылыш керек елдің батасын алыш керек ата ана үйін бос қалдырасың бұл болмайды қызым ата ананың үйін ең қалтырған болмайды ата бабалар кешірмейді күйеу баласыңды шунша күтіп бәрібір көрмей кетті немере жытын жыттаған жоқ талқылауына жоқ мен шарда өз жашоом бар ата үйіне болған қалдық жайына жағын бұзақ ата бабалар ұрып жатқанда дороли кесім қаяққа шашасың бізде апаң сізді профессионалды бұл вокал түбегін болчу біздің класста оқытыңызшы мен ертерек шарға кетішім керек мы пока не можем встречаться Да. Я думал, ты умная. Но ты перешла все границы. Че, решила я на тебя женюсь? Не будь наивная, а? Все, в ресторан больше не приходи. Я тебя заменил. Завтра квартиру освободи. Ты хочешь слишком многого. Эльвира, слишком многого. Но если ты переосмыслишь свои желания, я готов к переговорам. Давай. Давай. смотри, пришла. какой чести. Ее же вчера уволили. Явилась, совести нет. саламатсыз мен орныма бата эле башка бирөөнү тапкан тұрбайы. Сізге бір нәрсе керек пе а сен ұрдайсың ба ооба каяктан билдиңиз билем да вкусун шефіңді кимди калп эле окумаксан болбочу чакыр мен азыр Ты чего? Телефон для чего? Могла бы позвонить. Значит, вот так? Нас больше нет? Ну, получается так, поигрались, хватит. Я ж кандидат ЖК, мне не стоит с тобой светиться. Репутация, понимаешь? Ты обещал мне карьеру сделать. Обещал. Но времена уже другие. Тем более, вещь дорогая. А ты не молода уже. И что ты хочешь этим сказать? Ты обязана будешь делать то, что мне нужно, и то, что я скажу. И только я тебе могу помочь. Связи есть, деньги не проблема. Ты меня купить решил? А я верила в нашу любовь. не смеши меня. Где ты видела любовь? Мне 45. Мой сын на год младше тебя. Вам, артистам, только бабла дай все сделаете. Я не верю своим ушам. Я тебя любила. Я тебе верила. А ты вот так, как значит, со мной. Тебе только одно нужно от меня. Чтоб я песню записал, клип снял, эфир купил – Дай мне то, дай мне это. Ты что делаешь? Убери руки! Посмела ко мне прийти, шалава! Не смей с меня требовать больше, чем нужно! Не смей вообще! Ты никто, понимаешь? Ты никто! А! А! А! Сука! чарчадым алдагандан тажадым жаңылып жашап жүргөнүмдү эми түшүндүм өзүң көргөндөй биротоло баратам апамдын акыркы керезин аткарайын деп анын классын алам